haremos un test de inteligencia perruna a Dasha. Esconderemos un premio en uno de los vasos y Dasha tendrá que encontrarlo en el menor tiempo posible. En cada ronda aumentaremos la dificultad. Double, double D. Snoop Pues ha superado todas las rondas. Sabía que era súper lista, pero no tanto.